soy el talento de mi barrio. Te perdí a vos y perdí el control. Quiere escuchar un consejo sabio. Te hace más inteligente una traición. Traición tiene contradicción. Contra mi fuerza pierde la adicción convicción de rock mi esencia Epota tu visión si le falta pureza Se 3 on the mic, ready pa' tirar No se ve la game shady Rap gang, shout out a los fake Que no van a brillar Uno cauta que la boca abra de más Acércate que te picho como cactus A tu crew, la colgamos en gancho, me escuchando la cruz, El dueño del juego si te saco el ancho One shot de lírica precisa para la liga No soy típica rima con falta de real Con altibajo, sufrimiento y mentira Golpes necesarios para curar heridas Voy soñando despierto, me quedo sin aliento Tanta suerte que ya encontré mi agua en el desierto Sin miedo con talento, te juro no te miento Si escribo de noche, de día, a veces pierdo hasta el conocimiento todo el día maquinando que ponerle a mi canción Y si es un rap, si mejor me canto lento Si supiera de verdad lo que yo siento cuando la base me suelta, bueno libre como el viento. Soy el talento de mi barrio. Te perdí a vos y perdí el control. Quiere escuchar un consejo sabio. Te hace más inteligente una traición. Jaja, se reía de jugando con mis sentimientos se burlaba de mí Pero al final estoy mejor de lo que me creí Ahora vuelvo arrepentida pero me toca a mí Quiero ver la mano arriba yo hay Ay que mal es como el mío lo superó Porque sufrimos esa pena pero eso ya pasó Las ahogamos a cada una de ellas en el alcohol Mirando ritmo, sintiendo el flow Amor al hip hop y a este don hoy, secuela, secuela en mi canción En el mar de retina se derriten berretines La vida, equilibrando entre el silencio Evitando las voces en hoy con rimas Y la lugar reviviendo El parlante retumba y expresa mi habla El que capta, escucha más que las palabras Podré ir a mi muerte saltando por la tabla O descubrir tesoros en esa oscura magia Chin chin, por los que lo intentaron Skull por mi flex está despegando ni idea si vamos a lograrlo. Hasta ahora este camino me está enamorando. Soy el talento de mi barrio. Te pierdo a vos y pierdo el control. ¿Querés escuchar consejos sabios? Te hace más inteligente una traición.